и лево, и право. Искусство, оно важно, оно действительно дает какую-то надежду, вот как цветок посреди пустыни, да, вот для меня это так. Я такой человек, я мыслю рационально. Там, если бы я находилась сейчас, э, моя работа была бы парализована. Я бы могла заниматься онлайн своей деятельностью, но учитывая, что у нас сутками нет света, это вряд ли было бы возможно. Я преподаю восточный танец, э, египетский стиль, он очень э, мягкий, красивый, на мой взгляд. <laughs> Да, я преподаю то, что мне нравится. И йога. В какой-то момент муж сказал, что э, им сыном будет э, спокойнее, если мы будем с дочкой в безопасности. Как бы девочки в безопасности, да, и мужчины остались дома. Люди из Кишинева э, доброжелательные они были. Как, как, как было вот это? Очень доброжелательно, до слез, очень радушно. Везде абсолютно. В транспорте, в магазине, на улице я очень благодарна Молдове, очень сильно. я вам скажу честно, что вот буквально с первого дня я поняла, я вот э, лежала, смотрела в потолок, я поняла, что если я не найду себе э, занятие здесь, находясь в Молдове, э, хотелось быть полезной э, Украине. И я решила, что если помогает э, радушно Молдова, Украине, то я здоровый человек, почему я должна сидеть сложа руки и ничего не делать? И я понимала, что если я останусь дома, хотя Молдова как бы оказывает э, и на тот момент оказывала огромную помощь со всех сторон, питание, проживание, ну, много чего, да, э, то можно было сидеть, ничего не делать. До, до сих пор многие так и делают, <laughs> я вам хочу сказать. Потому что, как бы, да, ну чего, есть питание, есть э, но вы не остались дома? Нет, я не осталась дома. 5 числа я уже, то есть со, с 3 числа я начала искать себе занятия. Я начала ходить по э, центрам и вот Молдекс, ну, в, неко, в некоторых я была, не во всех. И оставляла свой телефон, чтобы мне позвонили и быть, э, да, вот э, чем-то. Ну, я хотела быть волонтером. правая, правая и левая вперед. И правая правая. Вот эти вот занятия наши, которые я давно мечтала здесь открыть, э, потому что это очень необходимо, это очень важно, потому что испокон веков девочки и женщины собирались в круг, да, занимались рукоделиями, э, разучивали песни, танцы. Это своего рода наполняет женщину изнутри. Они возвращаются домой, возвращаются в свои дома уже наполненные, они могут, они, им есть чем делиться. То есть они внутренне наполняют себя позитивной энергией, полезной энергией, да, и им есть чем. Потому что если женщина всегда отдает, то ее надолго не хватает. Это, это сложно. А мы здесь все находимся даже вдалеке от войны. Э, мы знаем, что война, э, она разрушает, даже если это далеко. Это морально, психически, да, то есть она разрушает. Э, не обязательно находиться в эпицентре. Поэтому э, я очень рада, что э, нашлись э, люди, которые помогают нам арендовать помещение финансово. Я благодарю буквально за каждое занятие, то, что вот э, я и вот мои девочки э, имеют возможность заниматься здесь, потому что я занятие сделала миксовое, это 50 на 50, 50 танца, 50 йоги. Это очень здорово, и я считаю, что это вот на данный момент это то, что нужно, потому что и мы разогреваемся, мы в искусстве, и потом на разогретое тело, конечно, мы уже тянемся, мы разучиваем асаны. Перенесли вес на правую ножку, левая. Хорошо, левая рука, ровная рука ровное-ровное назад, просадили плечо и лопаточку вниз. Это все немножечко другое, это все очень женское. Хотя как бы и мужчины тоже могут, мужчины стесняются таких занятий, но им бы тоже не помешало это. Это не просто вот танцы, вот я на все э, да, наплевала, да, и э, теперь я иду танцевать. Это не просто танцы. Я вам э, сказала, что у нас сейчас в данный момент, когда э, э, война, в Одессе. И у нас девочки проводят, мои коллеги проводят фестивали. Наряжаются, покупают костюмы, разучивают танцы. Вы понимаете? Это немножечко переключает. Почему? Потому что если мы будем точкой вот смотреть в потолок и говорить, что все так плохо, да, плохо, да, печально, больно, невероятно больно, до слез. Но если мы не будем э, искать пути, которые наполняют нас, Я не сижу сутками, у меня нет на это времени. Я очень восприимчивый человек, если я буду все это смотреть и все это читать, я думаю, что меня надолго не хватит. Может быть, это какая-то самозащита? То есть, если ну, э, новости нужные для меня, оно приходит ко мне. И изначально я планировала занятия для волонтеров и беженцев. Потому что вот это вот выгорание, которое мы все испытываем, да, это очень сильно разрушает. У нас пострадали люди, поэтому я решила, что это необходимо. Волонтеры, беженцы, подключаются у местные девочки тоже, которые живут в Кишиневе. Э, благодаря своему э, запасу энергии, которые я, потому что в, дома э, у меня занятия были практически каждый день, и э, не один час, а несколько занятий в день. Я привыкла в таком режиме жить, и я поняла, что здесь мне это помогло выстоять и выдержать и морально, и физически. Даже маленькие девочки, которые на занятиях, э, казалось бы, мы можем думать, что они э, не понимают всю ситуацию, а они еще больше понимают. Через своих родителей, через окружающий мир они понимают. Что думаете, если э, наши бойцы, они воюют, я уверена, что эм, им приятно знать, что их да, девочки, их женщины, жены, дети, они, у них есть такая отдушина. Не потому, что они не думают, где их мужья и где их братья и сыновья, а потому что они знают, что у них есть какая-то отдушина, да, что они танцуют, они развиваются, они готовят какие-то танцы. Они не перестают э, волноваться и переживать. Искусство, искусство, оно важно, оно действительно дает какую-то надежду, вот как цветок посреди пустыни, да, вот для меня это так. Я считаю, что это очень важно. Если мы будем сидеть дома, э, плакать, э, биться в истерике, польза какая? Никакой. А так это нам дает силы. Мы волнуемся, мы переживаем. Вот я сейчас говорю, мне, я вот только говорю об этом и только думаю, мне уже больно, да, потому что я, если я начну сейчас думать обо всем, <laughs> да, то, что у меня есть, и если я буду только сидеть плакать, ну, какая польза? Я благодарю за сегодняшний день, каждый день. Конечно, я жду мира. Тогда все будет хорошо.